टीम जो सब आ चुके हो guys welcome to the stream बस एक सेकंड में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैच अपन डुओ लगा लेते हैं ये क्या है इवेंट में यार came not now create team अपन शेयर कर देते हैं बंदों को अपनी गाइस एक एक बार सब लाइक कर दो और शेयर कर दो स्ट्रीम को सबको बुला दो जल्दी से फटाफट हम्म, जल्दी से मैं भी सबको भेज देता हूँ चलो गाइस हो गया काम वापस टीम पे चले जाते हैं wait a second guys wait a second अपन लोग भी स्ट्रीम पे हैं थोड़ा सा टाइम दे दो हम लोग को हेलो हाँ प्लीज़ थोड़ा वॉइस कम करो गेम का आपके दर सही है क्या बहुत कम है गेम का वॉइस उसे पता नहीं मेरे को चल रहा लेकिन तुम ही बता दो यार hello and welcome to the stream hello hello hello hello Armaan भाई welcome to the stream guys मैं आज न्यू शॉर्ट वीडियो देख लो ब्रॉल स्टार का अरे अरे सर्च कर लो चैनल वैसे अरे कैजुअली वैसे ही है अभी क्या सही है क्या यहाँ से कम कर देता हूँ अब बोल कैसा है अच्छे अड़ब कैसा है अभी इसको फुल कर देता हूँ वहाँ से कम कर दिया वॉइस अब पता कैसा है अब बता वॉइस कैसा है भाई काफ़ी लंबे दिनों बाद आए हैं अपनी वॉइस के साथ स्ट्रीम क्वालिटी सही है क्या मतलब 360 पे बनिया अरे धन्यवाद स्वागत अरे नहीं है चेंज क्या नहीं है चेंज मतलब नहीं समझा कि नहीं है चेंज का मतलब हेलो ब्रो मेरा भी ब्रॉल स्टार वीडियो चेक कर लो ब्रदर अपन गेम खेल रहे हैं नॉट चैनल चेक कर रहे हैं चाहो तो आप uh, ऐसा आ जाओ हम लोग साथ खेल सकते हैं वॉइस में वॉइस में क्या चेंज करना है हाँ सही है is नाइस Okay, लियोन है. अपन आ गए स्पाइक स्पाइक कम करो. अरे गेम साउंड भाई इससे ज़्यादा कम करूंगा तो फिर मेरे को नहीं आवाज़ आ रहा होगा थोड़ा सा अब अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब तू पबजी में बोल रहा है कि एकदम ही भाई आवाज़ ही मत उसको फिर तेरे को पता कैसे चलेगा भाई प्लेयर किधर से आ रहे हैं वीडियो क्वालिटी लो है थ्री सिक्सटी से ज़्यादा नहीं कर सकते वाईफाई नहीं है एडजस्ट इट पहला गेम हारते हुए और अपने अपने ब्रॉलर को मैक्स कर लिया है एक वीडियो डालना चाहता हूँ यार oh, बात करने के चक्कर में टपक गई चलो कोई बात अभी तो स्टार्ट ही किया कोई है क्या अच्छा प्लेयर प्रियांशु और वुलवरीन साथ में खेल रहे हैं ये दोनों का पार्टनरशिप ना मेरे को जब नहीं भाई मत खेलो भाई वुलवरीन भाई अगर देख रहे हो स्ट्रीम अगर बाद में भी देख रहे हो मत खेलो प्रियांशु के साथ पता नहीं लेकिन मत खेलो अच्छा प्लेयर नहीं ये आग लगाने वाली बात है लेट्स गो भाई तू आजा अरब साथ खेलेंगे मज़े ही मज़े लाइफ की बस लाइफ में ना तू ही मिस हो बाकी सब है लाइफ में मेरा पता नहीं क्यों स्ट्रीम ना वो चल रहा है थोड़ा फ़ोन डिले आ जा ओके परफॉर्मेंस चल भाई फ़ोन मेरा कर Oh, Gale, you silly sausage. भाई मेरे से ज़्यादा Oh, come on. Let me show you how it's done. Let's splurge. Big one. Oh, shoot. Oh dear. अबे क्रो यार मर जाएगा ये चलो बाय मैं मैं चलता हूँ पढ़ना पढ़ना थोड़ा वॉच टाइम दे दे मेरे को बहुत ज़रूरत है अभी वॉच टाइम का यार <laughs> अरे मैं क्या कर रहा हूँ मैं वेस्ट कर रहा हूँ सॉरी यार सॉरी नुबड़े की तरह खेल रहा हूँ मैं फोर्थ टीम है हम लोग मत पढ़ थोड़ा पढ़ाई कर मतलब थोड़ा सा वो दे दे वॉचिंग अच्छा दे दे अरे अरे अरे अरे अरे फिर से चैट पढ़ने के चक्कर में पड़ा ये क्या मैसेज भेजा है तूने निजी स्पैम यहाँ पे अलग ही चीज़ देख रहा है मैंने ऐसे दो फ़ोन रख रखे हैं चैट पढ़ने के लिए मैंने दो फ़ोन रख रखे हैं देख लो भाई टेक्नोलॉजी है बस देखो क्या हो गया है गेम टू हम्म, मेरे को पार्टनर चाहिए यार कोई है ही नहीं कोई पार्टनर है ही नहीं मेरे को एक लाइव स्ट्रीमिंग पे पांच बंदे दिखा रहा और एक पे चार दिखा मैं किसका सही मानूं चार वाला सही है क्योंकि पांच बंदे हैं ही नहीं चलो कोई ना विक्की भाई ने बोला था उनका चैनल सर्च करना चलो करते हैं देखते हैं उनका भी चैनल अब कुछ तो चले गए कोई बात नहीं भूखों हाँ, से पंगे मत ले और टेस वो पावरफुल होगा वो भी तो मेरे को इसके साथ खेलने नहीं आया smooth okay okay okay okay guys chill मार के खेलेंगे कोई दिक्कत नहीं chill brother What you are doing, yar? भाग लो यार भाग लो दूर नहीं भागेंगे अगर भागना भी खतरा वाला बात हो जाता है कि उसको लगेगा कि हम ही वीक प्लेयर हैं ओके ओके फ़ोन लैग कर रहा है इंटरनेट इशू चलो ठीक है ना गाइस स्ट्रीम क्वालिटी मेरे को दिख तो नहीं रहा लेकिन सही चल रहा ओके ये प्लेयर मरेगा मैं इसका क्यूब उठा लूँ तो मैं इसलिए छुप के खेल रहा हूँ अभी थोड़ा ना गेम जीतना है ऑलरेडी बहुत माइनस चल रहा थोड़ा सा प्लस करना ज़रूरी है ओके भाई नाइस स्किल ने अच्छा मारा है ओके इधर ओके यहाँ पे क्लियर है मजा बीच में अगर ये चला जाता भाई इस गेम में ना एक ही प्रॉब्लम है प्रॉब्लम वही थोड़ी देर अब चले जाएंगे ये भी मेरा प्लेयर अच्छा है मैं ही बेकार खेलता हूँ मैं ही बेकार प्लेयर क्या बोलूँ यार क्या बोलूँ कोई आज किस्मत ही बुरी वुल्वरीन ब्रदर राजा चल भाई I'm a coming, I'm a coming. चलो यार चलो अभी अपन वो उधर का तोड़ लेगा मैं इधर का तोड़ लूँगा check him in. Oh, that's smart. Dhanyavaad, bhai. Wolverine is the pro player of my club. Oh, whatever, that's sweet and dandy like cotton candy. Oh, that's smart. मज़ा आ रहा है ये मैच में मज़ा आ रहा है पता नहीं क्यों लेकिन मज़ा आ रहा है मज़ा आ मैंने अपने पार्टनर को मरने के लिए छोड़ दिया है कलगुरी मेरे को भूलेगा कि मैं खराब खेला मेरे को पता <laughs> लेकिन कोई बात कोई बात अपन स्ट्रगल कर सकते थोड़ा सा मेरे को पता नहीं वुलवरीन का रियल नेम क्या है मेरे पर्सनल टच में है वो मैं कभी पूछ लूँगा अपन पूछेंगे सर अच्छा नहीं लगता किसी भी नाम से नाइस प्ले आप भी अच्छा खेल लो थोड़ा हमारे लिए भी अच्छा होगा और गेम के लिए भी बहुत अच्छा होगा आई थिंक सो पता नहीं लेकिन बोलना सही है चलो भाई मैं नीचे जाता हूँ ये ऊपर जा रहा हूँ अरे मतलब ऑन सीरियस वे नॉट वो फन वे कि हाँ भाई ऐसे मजाक में बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं है आपका गेम प्ले आपको सही करना होगा सही है ऐसा नहीं कि नहीं है परफेक्ट लायक नहीं है मतलब आप परफेक्ट कह सकते not bad not good like अपने को पूरा परफेक्ट चाहिए गेम को समझ रहे ना दिल की बातें समझो आप <laughs> ये ज़्यादा हो रही है यार okay, यहाँ पे कॉट कहाँ से आया मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो कुछ तो बराबर मेगा मेगा मेगा या भाई ये ज़्यादा अच्छा खेला है ट्राइब का रियल प्लेयर है लग भाई क्या बंदे हैं ये क्या ही मारा इन्होंने भाई चलो यार नेक्स्ट एक सवाल क्यू एन ए कब किया जाए चलो गाइस रिप्लाई दो कब किया जाए क्यू एन ए कब किया जाए क्यू एन ए अभी मत करो और कोई रिप्लाई में कब करना चाहिए क्यू एन ए चलो यार कुछ मिला नहीं मिला नहीं मिला वेस्ट मरना ही वेस्ट है यही चीज़ गुस्सा आता है जब मरना वेस्ट हो भाई न्यूक्लियर समझेगा मेरे को यार चलो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं मैं मैं ही फालतू खेलूंगा तो क्या भाई मरना मेरे कारण मरा यार क्या यार गुस्सा आ रहा है आज खुश नहीं हो रहा यार अपने को पुश करना है यार क्या लू मैं अब मैं इसी से पूछूंगा शुड आई पिक तू ही बता भाई अपन इस अरे वाह ये दोनों टॉप मारे भाई I think they are not high level rank player they are only normal player decent बात है नुबड़ा ही हूँ मतलब ये मिसमैच नहीं हो जाएगा ज़्यादा चैट रिफ्रेश नहीं हो रहा है चैट का क्या प्रॉब्लम है इसमें अटक गया एक में चैक पता नहीं भाई लाइव स्ट्रीमिंग में अलग ही मतलब वाईफाई पे मेरा सही रहता है फिर अभी नॉर्मली ऐसे पूरा गेम ही खराब चलता है ही जा रहा हूँ पता नहीं मैं चुप क्यों हो जाता हूँ मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा ना भाई जिंदा रह जा बस कॉन्सेंट्रेट खेलने का अभी कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से मर ही रहा हूँ अब लिख दो चैट में न्यू प्लेयर लिख दो नुक प्लेयर लिख दो देखता हूँ कौन कौन है तो मेरे नू बोलने पे भी कुछ आ जा मेरे पास आ जा भाई अच्छा ये नहीं ही होता तो कोई दिक्कत भाई मतलब ऑल स्टार खेलने वक्त मेरे मुंह से गाली निकलती हेलो तनवीर भाई brother welcome to the stream please see my new gameplays or if you love my new new, new भाई ten club must be win अच्छा आप क्लब वाले हो यार मैं भूल गया मेरे को लगा भाई आप अदर कंट्री से हो तो मैं इंग्लिश बोलने लग गया जो मेरी ख़राब है ओके संजू भाई 29 के करो फॉर ज्वाइन कर इस अभी ज्वाइन करेगा okay welcome to the stream brother आप फर्स्ट टाइम आए हो आप मेरे स्ट्रीम पे अरे go for some work ten minutes come ये वर्क पे नहीं है मैं रियलिटी बताता हूँ ये भागा है क्योंकि जब भी मैं खराब खेलता हूँ ये भागता है यही कह के कि I go for some work please I come after some time भाई न्यू प्लेयर बोल ना भाई न्यू पे अभी वॉन्ट टू ज्वाइन अरे तो लीव नहीं करना था ना भाई मेरे को क्या पता भाई क्लब में क्या ही मैसेज चल रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी पर्सनल मैटर है वो ग्रुप में सॉल्व करो ऐसे ओपनली क्लब में बातें मत करो अच्छा नहीं लगता इन द सीन ये समझो कि आपका इंसल्ट कर रहा है कोई तो आप पर्सनली वो चीज़ें कंप्लीट करोगे कि तीस लोगों के सामने अपना इंसल्ट करवाओगे इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छा गाइस क्या अपना डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टा आईडी दिया जाए क्या अभी तक मैंने रिलीज़ नहीं किया मतलब पहले कर रखा था फिर वो आईडी मैंने डिलीट कर दी तो मतलब अब किया जाए या नहीं डिस्कॉर्ड सर्वर मेरे को चलाने नहीं आता तो मेरे को कुछ बंदे लगेंगे एडगर वाज नू फकिंग नू मतलब फकिंग नू वाट नो मतलब हाँ या ना मतलब रखा जाए या नहीं देखो डिस्कॉर्ड सर्वर से ये होगा कि हम अपनी कम्युनिटी जो है ना वो स्ट्रांग होगी कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है रियलिटी में देखा जाए तो बहुत सपोर्ट हो जाएगा मेरे को भी और अपने को नए नए प्लेयर मिलेंगे सो so, इस कारणवश मैं बोल रहा था कि अपने को बनाना चाहिए ओके ओके ओके श्योर अभी तू जिंदा नहीं रहा ये प्लेयर जिंदा first need more people okay तो मैं क्या फाइव के पे करूँ क्या फाइव के पे अपन एक ट्वेने ऑर्गेनाइज करेंगे और जिसमें अपन लोग ये पूरा एकदम फुल डिटेल में ये सब करेंगे क्या यार क्या भाई auto shot better yes that is better मैंने सोच रखा है कि फाइव के पे क्यों करूंगा ब्रो रोकुला इज़ माई न्यू सब्सक्राइबर भाई उसने तेरे को सब्सक्राइब किया क्या ऐसा बोलना चाह या आपने उसको सब्सक्राइब किया क्योंकि रॉकुला गेमिंग ऐसे नहीं किसी को सब्सक्राइब करता है they are top of the line YouTubers वो मतलब समझो कि भाई क्वालिटी में ना मेरे को बेस्ट लगता है उसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट ऐसा नहीं मस्का मार रहा हूँ रियलिटी है हाँ भाई उसकी वीडियोस देखोगे तो समझ में आएगा कि भाई वीडियो का क्वालिटी और क्वांटिटी किसको बोलते हैं क्वांटिटी तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कुछ भी अपलोड करता हूँ <laughs> मैं खुद बोल रहा हूँ कुछ भी अपलोड करता हूँ जिसको मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे मैं आप गेम प्ले वीडियो डाल रहा हूँ भले ही नहीं चल रही कोई बात नहीं अपने को कोई दिक्कत नहीं है अपने को धीरे धीरे वो रीच मिल जाएगी अनहोनी मुझे पहले किया फिर मैंने उनको किया ऐसा अरे वो धीरे धीरे टॉप पे आई वो दो लाइक दो लाइक ओजे मैंने ओ मैं रियलिटी बोलूँ ओजे की वीडियो देखी नहीं है मैंने ट्राइब गेमिंग के चैनल पे उसकी वीडियोस देखी है यार मैं क्या नूब गेमर हूँ भाई क्या ही खेलता हूँ मैं bro check my shorts videos also भाई चैनल प्रमोशन मत करो प्लीज आप अपना लेवल बनाओ आपके तक क्लियर प्रमोशन करने से कोई फ़ायदा है नहीं दो दिन के सब्सक्राइबर आके आपको सपोर्ट कर दे ऐसा नहीं होता मेरे भी कोई ऐसे नहीं ये भाई जो रॉकुला वाइट ये सब कोई मतलब क्लोज फैमिली मेम्बर नहीं है मेरे ये सब भी ऐसे ही मिले हैं ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स ये सब के थ्रू ही मिले तो ये फालतू का प्रमोशन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला गलत हो गया उधर से जान